Щойно було сам, що осінь вдарі, прошу мову дому всіх нас мил. Лисе малей, відмивай силах не трубу людей. Бач, та ще відломаний, покрив, гострий Paroli, eh?